¡Acárrense! ¡Acárrense! No. Ah, ragazze! Quindi oggi stiamo qua, oggi... No, in realtà ieri è stato l'ultimo giorno di scuola per me. Non so se per voi, ma forse sì, penso di sì. E approfittando che adesso è vacanza, eh, dovrò lasciare questo acceso okay, perché fa caldo quindi devo parlare più alto perché uscirà senza dubbio eh. forse così è meglio ok eh approfittando che è vacanza dirò le cose che sono diverse delle vacanze di qua e che sono diverse delle vacanze perché ho ripetuto due volte la stessa cosa non lo so che sono diverse le vacanze di qua di quella di Brasile che è da dove vengo e non so se, penso che sapete già questo eh, vediamo la prima cosa che voi dovete capire è che in Brasile la scuola inizia febbraio e finisce più o meno dicembre, cioè, prima delle, de, di Natale e inizia in febbraio. Questa è la prima cosa che dovete sapere. Eh, eh, in Brasile non ci sono compiti per vacanze, ad esempio. E parlo di scuola in generale, non solo di vacanze. Eh, in Brasile, dove studiavo io, c'erano pochi, molto pochi compiti per caso e verrà poco una volta o l'altra. Non c'è compiti per vacanze, eh, vediamo cos'altro. È di, è di lunedì a venerdì 5 ore puoi scegliere se vuoi dalle 7 a mezzogiorno o dalle 1, 1 alle 5. Puoi scegliere anche questo. Se vuoi studiare mattina o pomeriggio. La media in Brasile generalmente è 7 e non 6. Qua nel, almeno nella scuola che studio io è 6 non so se in tutta l'Italia è secco, ma penso di sì. Quindi in Brasile generalmente è 7 e non 6. Eh, vediamo. In Brasile ci sono 5 elementari, eh, uguale a qua. Eh, 4 medie e 3 superiori in Brasile sono qua, qua invece 5 elementari, 3 medie e 5 superiori. Mm. Vediamo cos'altro. In Brasile eh, la classe è piena, eh, non, è, non, sono pochi come qua e i banchi sono tutti divisi, non, non c'è la coppia come qua perché qua i banchi sono di coppia, no? Là è tutto diviso e è piena. Eh, mi ricordo che la classe che ero là in Brasile prima di venire qua era, eravamo in 32 persone come e qua nella mia classe adesso che qua in Italia eh, sono 20 Vediamo cosa. Brasil eh, scherzano molto in classe, anche in classe, quando c'è il prof, scherzano molto. Ma molto, dico molto, eh, molto anche, e molto. <laughs> Eh, in Brasile, eh, vediamo come mm, com che posso dire. Ah, ok. Eh, là eh, eh. eh, in Brasile c'è la mensa che, che eh, no, bisogna portare il pranzo a scuola e è gratis, non, non si paga, ci paga lo Stato in Brasile. Mm, vediamo cos'altro. Um, la ginnastica è anche molto diversa perché ci lascia liberi per fare lo sport che vogliamo Brasile mm, e qua ci sono gli esercizi che dobbiamo fare mm, eh, vediamo quell'altro Giorgio questo non si può fare ma ci sono tante persone che fanno che usano il cellulare in classe Brasile è strano ma <laughs> fanno questo mm. le verifiche sono molto più facili almeno secondo me e le vacanze... Ah, sì, sì. Come ho detto che là è... inizia in febbraio e finisce in... Dicembre. Eh, dicembre là è estate. È l'inverso di qua. Quando qua è inverno là è estate. Qua è... Esempio adesso, qua è primavera, là dovrebbe essere autunno. Sì, autunno dovrebbe essere più o meno. E quando fa estate L'ora dovrebbe essere inverno, è diverso. Quindi oh, sapete che quando qua c'è neve, là c'è caldo, il sole di 40 gradi, senza scherzo, 40 gradi. <laughs> Eh, vediamo. ginnastica non c'è bisogno di portare eh, pantaloni corti o le scarpe da ginnastica, va, è, come, è con l'uniforme, eh, la vestimenta, c'è la vestimenta delle scuole, non so come si in italiano, eh, c'è l'uniforme della scuola e non porti altro per ginnastica, fai così come se... Mm, Ok, l'ultima cosa, è eh, in, in Italia, in Italia, siamo in Italia. In Brasile non, eh, non si studia altre lingue tranne l'inglese, il eh, portoghese e l'inglese, perché il portoghese è la lingua madre di Brasile e, e l'inglese perché l'inglese. L'inglese si, stu si, studia in tutte le parti del mondo, quindi... Ok, uh, è questo. Ci vediamo e... Grazie. No, beh. Ci vediamo, grazie e ciao. Yeah.